ô my god, anh còn hay là có có gì đấy còn? Anh còn nào à? Anh còn nào à? Ơi, gặp tôi mới đâu, gặp tôi mới đâu, làm không? Nó còn nó, nó còn nó nhá, làm không? Làm không? Tôi đứng trên kia, tôi đứng trên kia này à? Hey, Neo, Neo, Neo, Neo. Con nó đầu. Đi bắt anh lên bên này nó. 아니요 아우로 아우로 아우로 아우로 아우로 아우야ဒီစေကျွန်တော်ခဏပဲဆော့ရမယ်နော်အခုစက်တက်ကိုခုနကလိုက်တာဟိုကဖြစ်သွားကွာအာမလည်းမသိဘူးပါပါတော့အောက်ပါပေါ်ပါအများကြီးရှိတော့တယ် Watch out ઓ ઠીક કોણ આવે એ Ô có lấy để tàng ký vào qua ô mày ngô chê chê rồi ngô lấy để tàng ký vào qua ô mày ngô không sao rồi Ăn còn nồi, ăn còn nồi Có biết rồi đúng không ạ? ရရပြဘာကမင်းတို့တိမ်သွားပြီလားသေးသေးဘူးကျွန်တော်ကအောင်မီတာတန်ဘက်မှာမိသက်ကိုမြင်းကောင်ရရလေးဝယ်ထားလေမြင်းကောင်အော်ငါ body shot နဲ့တော့ပါတယ်ကွာတကောင်ခေါင်းမထိပါဘူးကွာလွဲသွားတာကောင်းမနာအဲ့ကောင်ကောင်းမနာကောင်းမနာအဲ့ကောင်ခေါင်းမမှန်ဘူးမမှန်ဘူး ကျွန်တော်လွဲွာမမို့ကျွန်တော်ပြတာမှန်တယ်တစ်ချက်ပြတာမှန်တယ်ဖုန်းနဲ့ပြတာတစ်ချက်မှန်မှန်ကျွန်တော်အာမအာမရဲတော်ကြီးအုတ်တော့ကငိုတွေကမရှိဘူး Oh my god Thank you ရောကျွန်တော်ယူလာရောလာကြီးอืมကျွန်တော်အိုင်ပေါ်တင်လို့မရတော့ဘူးမမခေါ်ခေါ်နေတာခေါ်နေတာခေါ်နေတာရောမအာနာအာမရှိ Watch out ကောင်းတယ်အာမကျွတ်သွားကျွန်တော်အာမကျွတ်သွားပြီလားအာမကျွတ်သွားပြီလားပြပါဦးအာမမရှိတော့ခုနကမှတစ်ချက်ထိရရဲသွားတာဗျာအဲ့အမရတော့အဲ့ပဲရှိရငါဘာမှမရှိတော့ပြန်တော့လာနေတော့ငါမလာတော့တော့ငါခြောက်နေလိုက်တော့လာလာလာလာလာလာလာလာလေးလာဟာဟာဟာဟိုဘက်ကိုသွားတော့မှာ ကျော်လားอ๋อကန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကန်ကန်သူရမရှိဘူး body shot တန်းတော့တာပဲကွာသူကြောက်မနှုတ်ခေါင်းလေးထွက်နေတာဗျာခေါင်းလေးထွက်နေတယ်ကွာဆဲကြည့်တာဆဲကြည့်တာမကဆဲကြည့်တာမကမရှိဘူးမရှိဘူးဟောဒီဘက်နောက်ပါလေသွားပြီလေအဲ့တော့တေးပြီလေဘယ်လိုဘယ်လိုနေရတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က မအသေးခိုင်းတော့မယ်ပြန်ကြာသေးပြန်ကြာသေးအသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းအသေးခိုင်းတော့အော်ဒီဘက်မှာနှစ်ဖွဲလားနှစ်ဖွဲကွာသူတို့ချင်းချင်းကိုပြန်ပြစ်နေတယ်ဒီမှာဟိုအောင်ဘောတက်နေအော်ဟုတ်တယ်ဗျာမရတော့ပုံပုံပြီးလိုက်တော့ပုံပုံပုံပုံအသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့တဲပစ်ထားတယ်ကျေးဇူးပါအသေးခိုင်းတော့အသေးခိုင်းတော့ရအောင်မရတော့မကန်ကောင်းဒီကထွက်ဖို့တော့ဟိုနေကဝိုင်းနေရ ပါတော့စုံတော့ပါတော့မကပေးတေးတေးခဲရတယ်ငါတို့ပြန်ကြသေးရတော့မကတကယ်ပြောရနော်တည်ရတည်ရအေးပြန်ကြသေးရပိန်ပိန်နာပြင်ကြပါဘေးရတက်ပိတာရဲ့ကျေးဇူးပါကိုဆိုရီ thank you ပါဗျာအာအောင်မပြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်နေကီမင်္ဂလာပါအာမပြစ်နေပြီတဲ့အော်ကောင်းရာဓာတ်ဖွင့်လိုက်တာကောင်းပြီနော်တေးွားတို့ဘာပြစ်နေတာတော်ကြီးဘာပြစ်နေတာအမ Oh my god. Ah, lagi ya, lagi warna mah. Cho nó tùy thì coi. Thì cái bán đi ngáo vậy chị đã giàu ấy, ta qua nguyên chỗ nó ngon nên đánh mà bây giờ là mình đu à. Ơ tè ơ tè. Hóa là châu này. Nguyên châu nguyên châu đang nguyên châu. Phá nó cá nó chị đi. Oh my god, anh còn <laughs> đây là có có gì đấy không? anh còn đâu à? ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်။အေးငါသွေးမရှိတော့ငါသွေးမရှိတော့လာပါဦး။လာပါဦးလာပါဦးရောမင်းကငါသွေးမရှိဦး။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာတကောင်ရှင်းနေတာငါတော့ငါလာတော့ဘာတိုင်းမှရှိတယ်။ကွာ။နှကောင်တော့နှကောင်တော့ရလာပါဦးလာပါဦးသူတို့တွေပြနေရသူတို့တွေပြနေရတာ။ဘေးနေဦးနေဦးနေဦးနေဦး။ကောင်းနေကောင်းနေတာကွာ။ Oh my god. Yo yo yo yo tweet nó tweet nó tweet nó tweet nó. Yo yo yo yo yo tangi ya. Tangi pop ya jala baba pau no laju be ba, de ken laju be ba, de ken laju be ba. De ken tangi laju về ba. Đi về à. coi coi chi nó ngã đâu mày chơi nó chi ngã đâu mày chơi nó yo. ကြည်ငါတော့ပဲကျန်တော့ရှိုးလာဟုတ်ရောက်သုံးအောင်လို့ပြစ်ထားလိုက်ရလီငါတိတ်မှန်တာဟိုခေါင်းကြီးခေါင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တိတ်လို့မှတ်တာတကယ်ကြောအသက်မရှိတော့ဘူးမှတ်တာတကယ်ကြောမနောက်ဘူးရှိတယ်ဘာမှရှိတော့တိတ်ပြီကွာဟုတ်တယ်လေတော့တိတ်ပြီမှတ်တာကျွန်တော်တော့တကယ်တိတ်ပြီမှတ်တာမနောက်မနောက်အဲ့တကယ်မနောက် What the fuck မင်းသူတော့တော့တယောက်ကွာဒီနောက်နောက်နှစ်ကောင်နောက်နှစ်ကောင်လို့တင်းတင်းတက်တက်ပြစ်ထားရ တော့လည်းလည်းစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိဘူး Wow nice by idol ကောင်းချက်တာကြီးကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါ thank you ဝါဝါကျွန်တော်ကျွန်တော်တေးမှတ်တာတော့ဆက်ရည်ရာကျွန်တော်တေးတဲ့နေဗျာလာကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တေးတို့မှတ်တာအတတ်မရှင်တော့တို့မှတ်တာဘယ်ဟုတ်မလဲတကယ်ရှင်ဝါတာကြီးလောဝါတာကြီးဆိုစမိုင်ပါပဲကွာကိုရအောင်ကိုရအောင်ဟာငါတို့ကာဒီမဲဝါလေးနဲ့ကိုရအောင်လားဘကီလေးနဲ့တွားရအောင် Olha lá, o o siga siga rồi đó. Yo yo, cá là cháo rồi bé. Hold hold hold hold. Dạ rồi, dạ dạ dạ dạ dạ dạ phải phải. Very low quá. Wana wana wana wana. Tu no, tu no, go lên ta kì. Tu no, tu no, tu no, ta lên ta đâu. Tu no, tu no, tu no, wana wana wana. ဆုံးရှုံးခက်ဆောက်အိမ်မရှိရောအိမ်ပေါ်ကြီးချီသွားတယ်ကြည့်အဲ့ရောလေးကောင်ပဲဒါလည်းလေးကောင်ပဲတက်စပီရရောဟိုကောင်နေဟိုကောင်နေပဲခုနကောင်နေပဲ Oh my god ရောဒီဘွေးရအလားလေးအလားလေးရောခုနကတော့လက်ပြတော့ကောင်နေကွာ17မိနစ်အပြင်ပေါ်ကြီးနေ Oh my god ငါကားတန်ကြားလိုက်တယ်လို့တီတော့ဒီမှာမှဒီမှာ accident နဲ့ဖင်ရတယ်ဒီကောင်ဒီဘက်ဆောင်းတောင်နေပါလားတောင်နေမှုန့်လားတောင်တောင်လား အားရမိုက်တယ်ရချစ်စစ်ပါဗျာကြောက်ထက်ကြပါမယ်ဗျာဟယ်လိုပါကဲကဲလာကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့တော့မှရောက်ပါကျွန်တော်ဒီနားမှာရမ်းကြာရတယ်။ဒါ enemy တဲ့ကို white ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ့်တော့မယ်ဗျ။ ကောင်းလိုက်လားဘေးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ပါမယ် thank you ပါအဘအားလုံးကြောင့်ကျွန်တော် share ပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော်ခုနကဟို live stream နဲ့ error တက်ပြီးဟိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြန် share ပေးကြပါဦးဗျာကျွန်တော် public share လေးရင်းနဲ့ဝင်ကြီးပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော်အသေးလေးတစ်ပါးလေးလည်းအောက်မှာနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျာကျွန်တော် comment နဲ့ပြီးနောက်မှာ real လေးရှိပါတယ်ဘိုင်ပေါင်းဘိုင်ပေါင်းတစ်ပါးလေးတစ်ပြည့်အသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောမှလားလာ real လေးချက်တော့ဟောလားရောမင်းပေးကြအောင်เนาะနှိပ်ထားပြီးရတူတော့ရပါတယ်ဗျာမင်းရတယ်နှိပ်ထားဘူးပြီးခဲ့မှာချမ်းပါပါလာလာလာကိုမကိုမလာကိုမလာငါတို့ဒီကားနဲ့ပဲကိုမလာဒီကားနဲ့ကိုမလာ၄ယောက်၄ယောက်ကတိုင်းကျင်ဘေးဘေးပေါင်းရဲ့တိုင်းကျင် ăn tôi vô bà hả ăn tôi vô bà đấy là ăn tôi vô cho mình gì nghèo bài đấy mẹ bố mở ăn tôi vô bài đấy ờ. không ôi hiểu rồi hiểu rồi đấy ô mili à đấy ăn được một lán nay đã mili đi ạ nhỏ bị lúc đâu dấu lại rồi nào chú thấp thấp bị dấu lại rồi thì nó lưu về ô mày cô ငါလည်းစနိုက်ပါကန်တင်နေပြီရောစစ်ကုတ်တွေအများကြီးပဲကိုင်တင်နေကိုင်တင်နေကိုင်တင်နေပြီကိုင်ရမယ်လေမင်းကိုင်ရမယ်လေမက်ကကိုင်မယ်ဝါကိုင်ကိုင်မယ်လောကိုင်လားမက်ကလောကိုင်မလားလောလောအဲ့ကောင်လို့ထွန်းရတယ်ဗျမြမဆော့ဗျမြမဆော့နော်ကျွန်တော်ချန်ပီရတော့ကျွန်တော်ရေချန်ပီရတော့မြမဆော့မြမဆော့ရင် okay သွားလိမ့်မယ်နော်ပြဟိုက3 scope လေးပါတယ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမလားဟိုကဟိုတန်းမှာချတာလေအဲ့ဒီ scope ဒီမှာလေ scope ဒီမှာလေငါတို့မလားမင်း လာရလာဟာရပလိမ့်ထဲရရအောင်ပြည့်နေမယ်ခေါ်လိုက်တော့နေမယ်ခေါ်လိုက်ပြီရမင်္ဂလာပါဗျရှိမကမတက်လွေပြီးလိုက်လေဒီဆုံးပဲပါပါနောက်ဆုံးပါဦးဘေးလဲတော်တာတယ်ပါဟမ်ဟာလာအဲ့ဒါလာလာမချိတော့ပါဘူးလားချီမချူတာပါဟာကဟိုအလေတော့အိမ်မဲ့တော့ရအောင်သွားလိုက်ခဲလေတော့အိမ်ပဲရှင်းပြမယ်ဆုံးကဒီမှာပါမဟုတ်ဘူးအဲ့လေပဲပါမှာဒီအိမ်ကြီးပြောတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လေနင်းပပရဲ့ ရှိပြစ်မယ်လေလားဒီနားလေးဒီနားလေးဒီနားလေးဒီနားလေးဒီနားလေးဒီနားလေးလိုက်ပြီအပြားရမမရှိဘူးမလားခုနကအတန်မကြောက်အော်တတ်ပြီနော်ငါရှိရောရှိဝါတော့ဝါတော့ငါ့လာပြီငါ့လာပြီလားဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ဒူဒူဒူပြရရရလမ်းပြအကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့ ပြအပြအပြမဟုတ်အပြအောက်ကအဲ့ကောင်ကင်းနေလေးနဲ့မအဲ့ကောင်ကိုယ့်ဟာရနာလားမသိဘူးကိုယ့်ဟာထုံတာအောင်းတော့အောင်းတော့ပါအောင်းတော့ပါอะไรอะอะไรไรโอ้มาขนาดมาขนาดมาขนาดมาขนาดต้องต้องต้องต้องနောက်တော့နောက်တော့ငါဒီနောက်ကကောင်ငါဒီနောက်ကောင်ကထက်ရှိသေးတာလို့ရှိနေတာအော်ရှော်ရှော်ဘေးမှာပဲကြည့်တော့လေငါငါငါပြက်တဲ့အချိန်ကဘာခုံသွားလဲ အာနှစ်ကောင်လို့နှစ်ကောင်လေဘာလို့ခုံသွားလဲမင်းအာတကောင်နဲ့မှလို့ကိုကတိုင်မှာစောင့်ဟိုအောင်းကိုရရာနေရလားမသိဘူး thank you ဟိုမက်ကငါအနောက်မှာကြံနေမှလို့ငါထောက်နေခဲ့ရတိတာမင်းတို့နေရာကငါယုံလိုက်တာကွာတိတာသူတို့မင်းငါ sorry လိုက်ခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်ကနောက်ကိုအနောက်ကိုကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့လိုက်တာဘာလို့နောက်ကထပ်နိုင်မှာကြောင့်မို့ရာသူတို့လမ်းပြမှာကြောင့်ပြတော်နဲ့တေသွားရတယ်နေရာလုံးတော့ဒီနေ့နဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲငါကောမင်းတို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ခွာငါမှထိုင်နေကြတာငါကောကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ခွာ á mà cả ấy được <laughs> bia sao để mà còn lòng hay ở đây gì mà còn lòng quá bị quá à cho mà trái nào đi mà trái nào đi anh nói mà tôi nói gì thầy nhỉ đi ta còn nét thì nổ được ừ, ừ, ừ, ý nhỉ chả một con nhỉ à Peggy này, Peggy này, Peggy này, Peggy này, Peggy này, Thai, Thai, Thai, Thai. 야, 야, 야, nó này về to rồi. Ô mà về gì? Nó còn nó còn nó có trò con này. Nó còn đấy mà được. Nó mà được. Ai mà lấy ai mà kia đấy con Kia lái không? Kia lái không? Ô mày ngộ. Hmm. Em phải chơi đi mà chịu. ဒီပါတယ်အဲ့ဒါခုနခုနကကားနဲ့ကောင်အဲ့အိမ်မှာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဒီအိမ်မှာရှိတော့တယ်တကောင် Mark the location ဘာမို့တကောင်နော်အဲ့အိမ်မှာရှိတော့ရှိအဲ့ဘက်မှာရှိရယ်อืมอืมကိုယောက်ကြံနေအဲ့ဒါ9ယောက်ကြံနေရတယ်9ယောက်ကြံနေ9ယောက်ဟာရောက်တော့ချေပြစ်နေရပါလားတွေ့ပြီတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့အေးနောက်တွေ့အေးနောက်တွေ့ခေါင်းမပေါ်ဘူးကွာဒီနားလေးကနေဟာလို့အေးတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့နေနေနေအေး 黑狗，没别球都喵，我撸，没别球都喵，呀，蛋了蛋了，来了，蛋吧蛋吧蛋吧，缺不那那蛋不？来来来来来，没零缺不那蛋，呃没没没。来啦，来来来来来，扣路喵，我拿着。哇，来猫来着哇。ရွှေဘက်နဲ့ကြီးရွှေရွှေဘက်နဲ့ကြီးနဲ့ဖြစ်နေရပုံလို့မရပါဘူး။ပြောငါလည်းရွှေဘက်နဲ့ခုံတာပဲအဲ့ဒါ။ရပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့မှဒီလိုနဲ့မှတော့မရှောင်းရင် 哦，到底要聊干嘛？你们行，干嘛？你们行？搞的哎呀，麦克说呀，麦克说了，对呀，对呀，麦克说了，没有，我变偷多了，你的，对啦。那讲的碰嘛呗，都讲的碰嘛呗。ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်အဲ့ဒါမင်းငါတော့အဲ့လိုမလိုက်နေလေအဲ့ဒါမင်းကြောင်ကဟိုကလက်ပွင့်တာယူလက်ပွင့်ကြောင်အော်ဖိတ်ပြဖိတ်ပြ 阿拉也变没得了要阿拉变要飞飞呀！飞了飞了飞了飞了飞了要飞飞飞！哎飞！不不不！他飞他飞！来来来。哎没差了，没差了。哎不拉兵啊拉兵！不不不不！哎不开兵跑开你家呀！哎哪样哎哪样路？干比别了！别歪，比坏比坏！拆了拆了拆！比坏比坏背的背的！哦来比呗！哎我撸努呀！我撸努呀！来来 အာရရခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တက်တက်တက်အာလူမအရခွာလီလာလာလာအရလာကြာလို့တက်တာဝင်ပြတာကြာလို့ဝင်ပြတာကြာလို့လေကြာလို့ကမင်းသေပြီလေအဲ့မှာကြာလို့ကမင်းသေပြီလေကြာကြီးရတယ်ကြည့်တာပြတာတက်လာကြီးတက်လာ Oh my god. Bro, no no no. ခုနကခုနကမဲတာ။စကားအောင်ရှိစကားအောင်ရှိ။ Hello ជីជី thank you ပါဗျာ Thank you ရောက်ရောတော့လည်းအေးရရောက်အဲ့ဒါကျေနပ်ကျေနပ်အေးကြိုင်လာရောက်အေးကြိုင်လာဒီအောက်မှာဘေးရက်ရောက်ပါတည်ရငါတည်ရဒီတက်လိုက်ငါဖြစ်မှာပေါ့ဟာမင်းဘာကြီးကြောက်နေတာမင်းကိုကြီးရှိရဒီဟာမင်းကိုမျိုးကောက်ရပြီးပေါ့အားရမင်းကိုမျိုးကောက်ရပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကမင်းအဲ့ဒါမင်းဘာကြောက်နေလဲပင်ကန်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကလမ်းပြတယ် Watch out စကင်စားရပါဗျာစကင်စားတော့မင်းဘာကြောက်နေလဲ ပရိုက်ကဒီမဲ့ခေါ်ပြီးရိုတီဟာနေလာပါ driver တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း focus လုပ်ရအောင်ပဲပြီးကန်နေဆိုသုံးအောင်ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုသုံးအောင်ပဲကျန်ဒါကြီးစုံဝမကြည့်နာစုံဝမကြည့်စုံဝမကြည့်နာဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပါသေးတယ်တော့လေတက်မလာဘူးတော့လေတက်မလာဘူးကိုလည်းဆင်းကျွန်တော်လည်းဆင်းလို့မရဘူးဗျာတိတာမရဘူးလည်းမကြည့်တာလေကျွန်တော်အော်သူမင်းကြီးတဲ့ဒီတက်က အေးမိုးလိမိုးလိမီနေတယ်ဗျာမိုးလိမီနေတယ်တုံးကမကြည့်ဘူးတာကြီးစုံလုံးကမကြည့်ဘူးတော့ကြည့်လိုက်အဆုံးမကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ကောင်းနေတဲ့ကားတဲ့မိုးလိမိုးလိမီမိုးလိမီမိုးလိမီရောက်နေပါတော့အောက်ဆင်အောက်ဆင်ကြီးတယ်没事干。哎呀，我这我这不记得，我这把表扬，hello hello 的。 Hello, hello, where, where are you? Where hello, are hello, you? bro, where are you, bro? Hello. Where are you? Where are hello, you? hello. Whatever you fucking move, Tara. ဒီညဒီညကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်ဆုံးတဲ့ခွန်မိုးဘက်ပိုင်ရတယ်ကွာတိတာအဲ့ခွန်မိုးတက်ပိုင်ကျွန်တော်အဲ့ခွန်မိုးကနေအောက်ကိုပြန်ရှိလို့ရတယ်ခုကအဲ့ခွန်မိုးတက်မပါဘူးမသားဆိုးဒီညဒီညခွန်မိုးတက်မပါဘူးပဲကြည့်လိုက်ခွန်မိုးတက်မပါတော့ဒီလိုကြီး crouch thế này đi tí bao ờ tí nó mà bảo sống làm cho sống sao chỉ nó sống chết gì nó sống làm rồi bay bay bay rồi lại la lại lại lại lại lại lại lại lại lại lại tôi ý cho em bay bị lâu này tôi ý cho mày bay vậy à nó nó nó làm gì vậy ở đây ở đây ở đây ở đây ở đây ပဲကွာအဲ့ဒါတော့ငါဖြစ်သွားပြီ Oh my god